Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Guillermo Cabeza Cepeda. ¿De dónde es usted, mi estimado amigo? De la parroquia ahí se la debe buscar. ¿Ya dónde quedó ubicado esto? Queda en el Cantón Baba, provincia de Los Ríos. ¿Cuál era la enfermedad que le agobió? Yo tenía problemas de, azúcar, lo que es la, la diabetes. Hace 10 años tengo. Cuénteme, ¿cuál era el nivel de glucosa que usted tenía en su cuerpo? tenía 300 y pico, 400 y pico, hasta que llegué a 573, por decir. 573 era su nivel de glucosa. Cuando llegué al hospital. Ya, usted me dice que estuvo internado en el Hospital del Seguro en la ciudad de Babahoyo, ¿no? Así es, me internaron allá porque me hinqué fumigando aquí en mi casa, el pie, y a los tres días sentí, pero me descuidé y fui a los 12 días donde el pie se me pudrió ya los dedos. Ya, me dice usted que le iban a amputar el pie. Sí, eso me dijo el médico más o menos, pero gracias a Dios no llegó, porque cuando, a través de mi nuera conocí a la inyección de la moringa que usted justamente me está tratando. ¿Cuántas inyecciones lleva hasta el momento? Hasta el momento llevo 10. ¿Cuál es el nivel de glucosa que hoy en día mantiene en su cuerpo? Estoy 104, 110, 100... 20, hay veces estoy, pero ya se me normalizó a 104, estaba la semana pasada. Cuénteme algo de su pie. Hoy en día, después que se lo iban a amputar, ¿cómo está su pie? ¿Cómo está esa herida que tenía, esa úlcera que tenía? Ya totalmente estoy sanado, un 98%. Ya es poco lo que falta. ¿Cuántas inyecciones me dijo que llevaba de moringa? 10. 10 inyecciones. ¿Podemos decir que está curado? Gracias a Dios y la medicina sí. Sí. ¿Me repite su nombre, por favor? Guillermo Cabeza Cepeda. Cuénteme, doña Viviana, ¿cómo ha sido el tratamiento de su señor padre en este tiempo? ¿Cómo lo ha visto? Deme una versión sobre esto. Este, saludos para todos. Este, como hija, feliz. La verdad, muy feliz con este resultado, gracias a Dios, porque cuando uno clama a Dios en oraciones, Dios pone la respuesta solo hay que saberla nomás apreciar, que son, son bendiciones de Dios que llegan. Y muy agradecida con la medicina, con la moringa, con usted, porque mi padre, soy fiel testigo de todo lo que nos pasó, cómo mi padre estuvo mal, cómo cuando nos dieron la noticia que había que amputarle dos dedos, eso fue fatal. Entonces, como lo conocimos a usted, empezamos el tratamiento sin dudarlo y sin pensarlo dos veces. Nos encomendamos a Dios y hoy en día mi padre en un 98% está sanado, volvió a hacer su vida normal, está trabajando otra vez, cuidándose por la dieta, pero gracias a Dios ya está sano. Bueno, un saludo para todos. Esta es la versión, el testimonio de dos pacientes más desde la parroquia Isla de Bejucal, perteneciente al Cantón Baba. Bueno, aquí estamos. Moringa, la planta de la vida, la planta que cura más de 300 enfermedades. He aquí un testimonio más. Entonces, muchas gracias, saludos a todos y un saludo especial a mi compañero médico José Yaguana, desde donde nos esté viendo, eh, la persona creadora de la fórmula. Entonces, saludos para todos, ¿no? Saludos para todos y bendiciones. Y que las personas que justamente miren este, este testimonio, este video, que, tengan fe en lo, que es el producto natural, que es lo, es lo, máximo. Cuando no puede ni el doctor ni la ciencia, Dios y la medicina natural es lo que cura.